इंतजार बेबी गर्ल बेबी गर्ल तैयार ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ baby Big up, big up, hope you need me hard. Get the sorry, be bigger. be bigger,